Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə bulka reseptini çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 2 yumurta götürürük. 1 xörək qaşığı dolu şəkər tozu və çalmağa başlayırıq. Yumurtanı çaldıqdan sonra 1 çay qaşığı quru maya, yarım stəkan duru yağ, yarım stəkan ilıq su, 1 stəkan ilıq şəkildə süd əlavə edirik. Dövrəyə görə bir qədər duz, bir çimdik. Yarım kilo unu əlavə edirik və xəmiri yoğurmağa başlayırıq. Xəmirimiz artıq xəmirə gəldi. Əlimizi biraz bitki yağına sürtürük və buradan görürsüz xəmiri çıxardırıq. Xəmirin yumşaqlığı da belə olmalıdır. Dəmiri soyuducuda 1-2 saat ərzində saxladırıq. 2 saat keçdikdən sonra xəmiri çıxarırıq soyuducudan. Əlimizi bir qədər bitki yağına batırırıq ki, xəmirlə işləmək bizə asan olsun. Xəmiri iki hissəyə bölürük. Hər hissəni yenidən enriquecendo. Xəmiri görürsünüzmü? Havalı xəmirdir. Düşəndə də yumşaq olacaq. Görürsünüz, təmir ələ də yapışmır, çox rahat pimdələnir. Onu da qeyd edim ki, əvvəldə təmir yoğuranda demişdim ki, 500 qram e, un gedir. Amma 500 qram unu əvvəldən əlavə etdim. Ondan sonra xəmirin konsistensiyasına baxırıq. Yəni belə bir e, yumşaqlıqda xəmir alınana kimi 100 qram əlavə un götürüb onu da e, lazım olduğu qədər, yəni apardığı qədər əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni 500-600 e, qram qədərində un gedəcəkdir. Əridilmiş yağ götürürük və bir qədər şəkər tozu. Şəkər tozuna vanil əlavə edirik və içlik üçün bunlar, bunlardan istifadə edəcəyik. Gündəmizi götürürük və yaymağa başlayırıq. Heç bir undan istifadə eləmək lazımdır yaymaqda. Çünki görürsünüz, xəmir yapışqanlığı yoxdur. sonra yağlamağa başlayırıq. Və bir xörək kaşığı şeker tozunu əlavə edirik. Yavaş-yavaş bükməyə başlayırıq. Rulet şəklində Bağladıqdan sonra baxın beləcə bağlayırıq. Və iki qatlayırıq. Və bu hissəni iki yerə bölürük. Tavaya düzdükdən sonra 10-15 dəqiqə gözlədirik. Ondan sonra isə üzərinə yumurta çəkirik. Yumurtamı çəkdikdən sonra tavanı sobada 180 dərəcəli temperaturda yarım saat ərzində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq bulkalarımız hazırdır. Siz də bişirin, ev şəraitində çox asan başa gəlir. Afiyətlə yeyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik